pobrezia igotzen ari den fase bat bizitzen ari dugu, eta fase hori eh, gertatzen ari da hiru arrazoi ezberdinen gatik. Batetik, soldatek erosalmena galtzen ari dutelako, bestetik, elikagaien eta energiaren prezioak igotzen ari delako, eta azkenik ere, eh, badagoelako tipo, interes tipoak gero eta altuagoak direlako. Eta guzti hori gertatzen ari den bitartean, ikusten dugu nola, bai Ibex hogeita marzteko enpresak, hogeita enpresak, eta baita bankuek ere, beraien irabaziak biderkatzen ari dituztera urte-zurte. Gure ustez, guzti hori ematen ari da, azken finean badagolako estrategia eman komun bat, baina bai gobernutik eta baita patronalek ere. Eta estrategia horren helburua da, soldatek gero eta pizu gutxiago eukitzea. Egoeran horrean, gure alternatiba mobilizazioa da, eta hori da egiten ari duguna, bai kilo eta baita ere, errezidentziatan, aurrera ematen ari ditugun greba sektoreetan. Eta estrategia berean ere kokatzen da gaurko manifestazioa, karta soziak ditutako mobilizazio honek da euskala aldarrikapen nagusi bezala urrengoak. Lehenik eta behin soldat, gutxieneko soldata eta pentsioak igotzea, sektore publikoaren, sektore elektrikoaren, energetikoaren publizikazioa, kalitatezko zerbitzu publikoak aldarrikatzea eta azkenik sakoneko erreforma fiskal bat egitea. Azken finean lortu bar dugulako gehien daukatenek gehien ordain dezaten pobrezia edo pobrezia arriskuan eh, dauden jende kopurua igotzen ari da. Gainera emakume aurpegiarekin. Eta hau gertatzen den eh, bitartean Josu Jon Imaz, Repsoleko presidentea eta Ignacio Sánchez Galan, Iberdrolako presidenteak esaten digutena da beraiek gero eta aberatsagoak izateko, gero eta diru gehiago batzeko, guk langilok pobretu behar garela. Langilok martzan gaude, esaten diogu ez dugula onartzen, eta gainera esaten dioguna da patronala nafarroan ez duela arrazoirik. Patronala nafarroan esaten duena da aiusok bultzatzen duen eh, fiskalitatea, UPN-ek eskatzen duen fiskalitatea esarri behar dela. Hau da, gutxi ordaintzeaz gain, ordaintzaile txarrake eh, dira eta hau zuzendu behar da Nafarroan. Horregatik, Maria Txibiteri, Nafarroko gobernuari, interpelazio zuzen bat egiten diogu, eta esaten dioguna da, aberastasuna behar dela, nabanatu behar dela Nafarroan. Eta egun dagoen indarkorrelazio hori aldatu behar dela. Eta indarkorrelazio horretan oso modu argian ikusten duguna da Navarra suma PSN eta geroa bai ez dutela Nafarroan fiskalitate justu bat. Hori da hemen aldatu behar duguna eta hori da dugun erronka. Horregatik pentsionistekin batera, eragile sozialekin batera, sindikatuak mobilizatuko gara, mobilizatuko gara gaur eta mobilizatuko gara etorkizunean, benetan aberastasuna banatzeko eta presioen kontrola izateko hemen Nafarroan ere.